hello and welcome friends auto number के बारे में जानेंगे आज हम ऑटो नंबर को किस तरीके से यूज किया जाए हालांकि कई वीडियो पहले भी मैंने बनाई है इस पे आइए चलिए देखते हैं थोड़ा सा ऑटो नंबर के ऊपर डिस्कशन करते हैं देखते हैं ऑटो नंबर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कैसे यूज होगा तो चलिए आइए शुरू करते हैं यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 मैंने ओपन किया तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये जो दिख रहा है आपको चाबी सी जो दिख रही है इसका मतलब है ये प्राइमरी की है यहाँ पे ले जाने पे कर्सर आपको प्राइमरी की भी दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ है this field is part of the tables primary की यानी कि ये प्राइमरी की है प्राइमरी की कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करेगा आपको ये भी चीज ध्यान देने वाली है ठीक है ना अब यहां पर हमने ऑटो नंबर रखा है अब जैसे ही ऑटो नंबर पे जाते हैं तो नीचे ये फील्ड प्रॉपर्टी ओपन होती है अब इस फील्ड प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ फील्ड साइज पे जाएंगे तो ये लॉन्ग इंटीजर आपको दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पे रेप्लीकेशन आईडी दिखाई पड़ रही है देख रहे हैं अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं यहां पे आते हैं इंक्रीमेंट पे यहां पे आपको इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है और नीचे इंडेक्स में दिखाई दे रहा है नो डुप्लीकेट वैल्यू ठीक है तो यहां से अगर आप जाएंगे तो यहां पे रैंडम नाम का एक ऑप्शन मिल जाता है आपको रैंडम ये रैंडम और रैंडम रेंज और इस तरह के फॉर्मूले देखिए C++ में और पाइथन में रैंडम हम लोग देख चुके हैं पाइथन के अंदर रैंडम मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट कराते हैं उसका क्या फायदा होता है ऐसा ही एक फॉर्मूला आपने एक्सेल में भी देखा होगा ठीक है अभी इसको अगर हम रैंडम कर देते हैं तब क्या होगा और अगर यहाँ इंक्रीमेंट रहने देते हैं तब क्या होगा तो चलिए एक बार इंक्रीमेंट रह करके और यहाँ से व्यू पे क्लिक कर देते हैं तो जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगी देख रहे हैं इसमें एक और फील्ड में डाल देता हूं यहां पर आकर के जैसे यहां पे लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट ये लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट तो इस तरीके से नेम ऑफ स्टूडेंट्स कर दिया यहां पे स्टूडेंट्स के नाम आएंगे और इसका डेटा टाइप यहां पे देखिए टेक्स्ट रखा है इसमें बहुत सारे डेटा टाइप आपको देखने को मिलते हैं तो फिलहाल यहां पे टेक्स्ट रखते हैं और अब इसको यहां से क्लिक करके और यहां से यस कर देते हैं जैसे यस करेंगे तो अब यहां पे देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट आ रहा है यहां पे स्टूडेंट का आप नाम लिखते जाइए यहां पे नंबर ऑटोमेटिक आता जाएगा ठीक है ना तो यहां पे इस तरीके से लिखिए और नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता जाएगा वन टू थ्री के फॉर्म में लेकिन लेकिन यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली है कि अगर मैं इसको डिजाइन व्यू पे लेकर के वापस जाता हूं ऑटो नंबर वाले डेटा टाइप पे क्लिक कर देते हैं यहां पे यही पे कर्सर हमारा है यहां से अगर मैं चेंज करता हूं जो मैं बात कर रहा था ये जो न्यू वैल्यू वाला आपको फील्ड प्रॉपर्टी के अंदर दिखाई दे रहा है वहां पर आकर के यहां से अगर मैं इसको रैंडम कर देता हूं तो बिल्कुल वही फंक्शन परफॉर्म करेगा ये जो आपका आ, पाइथन में हो रहा था पाइथन में भी रैंडमली वो कहीं से भी नंबर जनरेट करके दे दे रहा था और यहां पर भी वही होने वाला है तो चलिए यहां पर इसको यस कर देते हैं और अब यहां पर आते हैं तो यहां पर कोई नाम मैं टाइप करता हूं तो एक नाम और टाइप किया और यहां पर देख सकते हैं ये रैंडम नंबर है रैंडम कैसा नंबर है रैंडम नंबर देखिए यहां पर रैंडमली ये आ रहा है ठीक है ना अब यहां पे एक और नाम लिख देता हूं मोनू ठीक है तो ये भी देखिए यहां पे रैंडम नंबर अलग अलग आएगा हर बार रैंडम आएगा समझ रहे बात को यहां पे एक और उमेश लिख देते हैं कुछ भी ऐसे नाम लिखता चलता हूं तो देखिए ये माइनस में आ रहा है पॉजिटिव में भी आएगा नेगेटिव में भी रैंडम का मतलब इधर उधर कहीं से भी जहां से मन करे उठा के जो नंबर चाहिए वो ये दे सकता है रैंडम इसी तरीके से काम करता है समझ में आ रही है बात अब इसमें थोड़ा सा हम आते हैं नीचे यहां पे क्लिक करते हैं व्यू पे और वापस से आ जाते हैं डिजाइन व्यू पे डिजाइन व्यू पे आ गए यहां पर आपको लॉन्ग इंटीजर भी दिखाई दे रहा होगा अगर मैं लॉन्ग इंटीजर से हटा करके इसे रिप्लीकेशन आईडी कर देता हूं रिप्लीकेट का मतलब होता है डुप्लीकेट समझिएगा रिप्लीकेट का मतलब होता है डुप्लीकेट तो अगर मैं इसको रिप्लीकेशन आईडी कर देता हूं यहां से रिप्लीकेट रिप्लीकेट कर देता हूं रिप्लीकेट आईडी तो कह रहा once you save the changes to the data type of this column you will not be able to change back to the previous data type अगर आपने ये कर दिया तो प्रीवियस डेटा टाइप में आप जा नहीं पाएंगे तो चलिए कर देते हैं देखते हैं क्या होता है तो ये कर दिया हमने और यहां से व्यू पे क्लिक किया और यहां से जाएंगे आप ठीक है ना तो ये देखिए ये कुछ ये फॉर्मेट बनेगा ये देख सकते हैं ना ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आएगा अब यहां पर देखिए यहां पे कुछ और लिखता हूं यहां पे लिख दिया गौरव तो यहां पे देखिए ये कुछ इस तरीके से आएगा देख रहे हैं रिप्लीकेशन आईडी समझ रहे बात को अब ये आ गया अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक और नाम लिखता हूँ जैसे विकास लिख देता हूँ तो ये लिख दिया अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पे हर अब देखिए ये ये कुछ इस तरीके से काम करेगा ठीक है ना उम्मीद करता हूँ ये चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको कि ये कैसे कैसे काम करेगा तो जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं आप यहाँ पे देखिए एक और नाम लिख देता हूं बबलू तो ये देखिए यहां पर ये इस तरीके से आएगा ठीक है ना तो अलग अलग टाइप है ऑटो नंबर को आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं उसका लिंक ऊपर मैं दे दूंगा एंड स्क्रीन नोटेशन में तो वहां से भी आप देख सकते हैं उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आई होंगी ठीक है ना